呃。

笑。嗯。 嗯。What？哎呦！

Ha ha ha! 沐浴如何香香皂？今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌。 Thank <laughs> you.